murah lupi ni no. Menya kada duit ni kata wor tawar mo. Apa pun angon ngon ni no, mang ada duit. Salah pandang bilik bintang jauh di sana. Ya. Yang tang lagi hiti ir go. Betul yang hmm. ni. Tang nung hi betul. Pada jak ni. Thank you.

Mag-guna eh naman. Di ba handa eh? Gandula eh roon. Ang panginang pula. Ya, Ayo. Oh, duke sa gal. Nyaman daw ka kada kujud. Mali kong tampay, Morre. Yan, napga ka no. Pa, pimpil beraya. Talagay taba. Talagay mo daw ang lamba, lo. Ako hape, mga kinaba. Perlepe, Morre, ko hindi siya. Oh, yung perlepe yung mga Nah, Na, kuno ikut ikot lo. apa tak? Oh, apa tak? Oh, yang empat ke? Ha, rupanya aku yang minta pen ke bos anak anak minta tu. Siapa lagi ini yang telefon? Alah, ha, tengok. Oh, Pak Guru, oh, Pak Guru rupanya. Halo, Pak Guru. Di mana? Ah, minta apa dengan saya? Oh, ya, ya, ya, ya, ya. Bisa saya. Yang empat ke? Rupanya anak eh, kamu nak kau yang minta pen tak? Bos pun tempeng. Orang yang... Duit. Bang Sama Pak Ulu ada minta Yang minta sama saya Ah, ni bos Ikan, ikan wakil bos Kah lah kaya tak boleh Ya bawa Guru Saya Gino Paya ni tengok Ya, saya Gino Pak Ulu. Pak Ulu kau nak balik telefon dong kan macam ni Ini motor eh. ya, ni lah hari Ya, Ya Patrick tu tak pegang apa? Kaino hat jem nak kapoh padik ka. Lain dari pos si plo sayo kai ta memposa. Ah. Hana troh lom storan bi paki banjara anggota. Patayo yang ba baulu. Hai bu hari yo hino hat jem kapoh padik ka. Hana troh lom go storan baga menan bi. Yo kapoh padik ka. Baga lu buya baro ni gua lagi peng. Oh. Pu peng. Ani denji ngaro baro ngelu. Oh perkara masalah pe. Oh yang kana. Jadi tenang macam. Baik dari risaukan perkara masalahnya. Tadu boleh begon. Ha, jadi banyak masalah peng. Hai mengenai tentang masalah peng. Baik dari risau. Ada kena tinggal tak deposito mendau. Jadi beku yang kaya kamu. Jadi punya peng kena aju. Oh man bang. Jadi punya kaya peng kena aju. Kena aju. Oh kami lain itu. Ya, ya, ya. Hidup hidup pun bergerak. Mudah-mudah mudah mudah mudah mudah mudah juga mengenai tentang masalah yang jika ada asalio untuk janda anggota cuma di water deposito wede mak ini kam dua bulan jadi dari hasil deposito lah nak satu keuntungan kita tahu anda lah. dua bulan hai dua bulan bapa ni nak trip pun nak tidur ni modal lah. modal ni ke idang Dua benda ni Hai bapak rusak Bukanlah masalah motor dia main Ni yuk mana Bukanlah masalah minyuk Kita jauh Bukan masalah dia dua ni Gua berdua rumah Hai bukanlah masalah minyuk Ipa sampah buat don Yang sekarang gampang Jika pakai peng drop Kita jauh main dekat batu Ini nampak Ini nampak Ini nampak Ini nampak Ini nampak Ini nampak Ini nampak Pagka baro ni. Baklang balon yo uli mato pokok makaba. Ali, kay na kay go ayo. Kupo kayo ba? Pagka ra masalah wa ya kayo ya ba lo, ni urusan lo. Mangka ka baro sa ka pin ka pena. Ada ni lo ja bolong na ka ni pugo. Mangka Oh ya, ini bro tu. Ayo tinggal dong, makan jawan, jawan, mak jangan dong lagi. Ya, ya, ya, kira ni. Tapi dia ada. Mak, tak kali ini mana kita tak tahu Orang itu tadi cari duit Cuma saya ke mana duit pun tak ada Alah ke sana dululah Kau ini kerja mana? Oh, yang ke lagi yang kak Ba, kena bereh yang tidak macam ni bereh. Sabar dia mendua bulu entu. Ti lah. mudah-mudah baik nak mati gini. Ah, ke posisi ukuran dia ada usaha antu pengnya 200 tunjuk. Sekarang masalah motor yang pegang balung. Gedak nah. Oh mandik, dengan kehadiran kamu membuat hatiku mencamah lebih ya. Ayo masuk, duduk dulu. Ini sudah jam berapa? Kenapa telat kali datang? Mana aja kamu pergi? Oh seharusnya kamu itu harus cepat datang. Mana mani saya? Enggak tahu ini posisi anggota saya selalu datang kemari seharusnya ada kamu, ada yang menemani. Kalau dipukul bagaimana? Ya bawa rumah sakit dong. Iya, posisi bawa rumah sakit. Saya ke rumah sakit bukan tambah sembuh, akan tetapi bawa rumah sakit saya tambah sakit. Seharusnya saya masuk rumah kamu biar tambah sehat. Ngapain ke rumah bos? Ya, kan namanya juga bos. Kan harus di rumah kamu, kan nggak mungkin di luar. Ya kan belum waktunya bos. Oh, seperti itu yang kamu katakan. Kutunggu waktunya kapan tiba. Nyonya, tepi di hotel dia Alek ilo ko lagi ko lagi mo. Tiga lagi ang drone. Inilah capek jadi bos. Tolong. Tak ada lepas terlepeng. Kui pegar. Ya ke mana? Beli eh, beli. Rencana ada. Jadi bunuh ni buatlah kepeng. Nampak ah, ni panen peng kenapa dia tajak tu. Peng, peng nak. Ya kan, peng.

Kau pun kapal yang ini. Kau pun nak. Kau pun nak. Kau pun nak. Kau pun nak. Kau salah apa yang rumah baik ini. Hanya kau dengar kudu. Eh? Dan nombor api ni. Eh, Rambo ila kepen baru ni mari be. Yang ke Rambo ya, ya? Yang nya ni Rambo ya ya. ya. Tu nya. Ki yo. Mu pat pat ni nan mai lo. Ayate. Tu pat pat ni bro. Eh? kemudian kalau lain kuah ke apa kalau lain gang ke payah habis lalik saya tanya biji hijau kesempatan dalam kesempitan lelong rap gada peluang bibit ku pegang saya ugle kaya kau kaya bos tibon kira dalam nataka tiang dapat teh amanah ku pagi game tu pun neraka kenapa kamu layani dia ya saya akan pecat kamu udah keluar kamu dari anggota saya cukup sakit hati saya seperti ini. semua tidak becus dalam bekerja. Lagi apa yang sini? Tunggu siapa? Lagi tunggu Bang Abla tadi nggak sampai Dari kapan tunggu Bang Abla sini? Udah dari tadi udah. Nah, kita jalan-jalan sekarang mu. Emang mau ke mana? Ada aja saya ah, kita nongkrong-nongkrong, kita duduk-duduk. Sana boleh enggak? Oh ya udah, ayolah. Ada enggak ada yang marah kan? Enggak ada. Yuk. Ye, eh, bang sebelah. Tadi pomek cewek highlightnya. Apa urusan ke ini cewek gua? Jadi cewek Cina doang. Enggak Acara banyak kemajuan ni dia tanya sama dia ni. Ya ya karena kemajuan Cina bang sebelah ah. Dek, nyo cowok ke? Iya dong, hmm? Bang. Mia lagi nyo cowok ke, Dek? Kau aku punya pula dong. Alah, kejar juga dia ke tanda ke ya. apa khabar. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Akhirnya itu tadi orang pengor Tahu orang pengor itu tadi Oh ya, Ada di mana ni? ada dari kantor bang. Oh, kerja sama Pak Bos itu ya? Iya bang. Oh, saya jalan gini gini. Iya, janganlah. Bahaya kerja orang yang